قامو الى الصلاة قامو کسالا حضرت دور مت جائیے نماز نماز کا سوٹی ہے آپ نماز کے پابند ہیں یا نہیں ہیں اور نماز کے جو آپ پابند ہیں کتنے پابند ہیں پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں کی نہیں پھر باجماعت نماز کے پابند ہیں کی نہیں پھر اللہ کے گھر کے پابند ہیں کی نہیں یہ کسوٹی ہے اور پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز دل سے پڑھتے ہیں جسے ہم خوشو کہتے ہیں یا زبان سے پڑھتے ہیں اللہ اگر میں دل سے نماز پڑھ رہا ہوں یعنی جب میں نماز اخبار پڑھتا ہوں تو میں دل سے پڑھتا ہوں جی۔ میں جب کوئی ناول پڑھتا ہوں تو دل سے پڑھتا ہوں میں جب میڈیا کے سامنے ہوتا ہوں تو میں دل سے دل سے اس کو سن رہا ہوتا ہوں کیا میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں توتے کی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں یا میں دل سے پڑھ رہا ہوتا ہوں جی، یہ معمولی سی کسوٹی ہے جی، یہ اتسام اقبال کا فرماتے ہیں آپ نے اقبال کا شعر سنایا تھا تو میں بھی ایک شعر سنا دیتا ہوں اقبال کا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب بھی حجاب سبحان سبحان تو اس لیے حضرت میں تو کسوٹی نماز کو کہتا ہوں اور ایک عجیب بات جی۔ مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہے بڑی عجیب بات لکھی حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں کہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تانا دیا تو تانا ذکر کا نہیں دیا ذکر کا نہیں دیا رات کو جو مراقبے مراقبوں کا تانا نہیں دیا تانہ نماز کا دیا جی۔ کیوں دیا اس کہ نماز نماز انقلابی عبادت ہے نماز انقلابی عبادت ہے یہ نماز وہ ہے جو انسان کو بھی تبدیل کرتی ہے اور نماز وہ جو انسان کو تبدیل کرنے والا بناتی ہے جب ایک شخص نمازی ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر سے نہ صرف خود سے بدل رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں معاشرے کے معاشرے کو بدلوں میں گھر کو بدلوں میں پورے ملک کے نظام کو بدلوں تو حضرت یعنی نماز احتسام احتسام باللہ اللہ سے جوڑا اللہ سے اور آپ نے جو بات فرمائی کہ نماز وہ کہاں پڑھ رہا ہے نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے تو جب وہ نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایسا نہیں کہ اللہ کو مسجد ہی میں چھوڑ کے نکلنا ہے